大賀です皆さんこんにちはやっぱりコミケ終わった後にこの動画を撮ろうと思って実はね私は はねキリンバイツの公式コスプレイヤーをさせていただきましたで私はたまたまその <laughs> その漫画が好きでトミちゃんのコスプレをさせていただきました超どうせが超嬉しくてもう大好きになってで私の名前ゆりこゆりこはねブロッディロワールからというのゲームがねなんか普通の可愛い女の子とか男が急に半分が動物になって それがキリンバイツと一緒だから多分キリンバイツの音楽とかデザインを見た時にやばいやばいブランディガールと一緒だって思って超大好きになりました戦うもあるしでみんな超かっこいいちょっとエロっぽくてでも男もすごいデザインがしてるからめっちゃおすすめしたいなと思いますでは9 9ちょっと待ってひらすすぎるこれ9 9番にいきたいと思います9番はね結構懐かしいものクイーンスブレイドそうクイーンスブレイド大好きだったなぜか大好きだったのは実は18歳の時に、えー、コスプレもしたんですよいや18歳でコスプレしたのってみたいなんですけどもうやっぱりそういうかっこいい女の子が好きですねやっぱりちょっとおロいなんですけど超かっこいい男やつが好きだからえっ、と実はエキグナ いのフィギュアも持ってるしコスプレもしましたヘィーナと他のキャラクターもコスプレして実はイタリアでグループを作ってコンテストにも参加しましたよやばいやばいでみんないろんなデザインがあってでそういうなんかパワーもみんなそれぞれ違うからそのパワーをみんなどうやって使うのかやっぱり一番興味が持ってずっと見てたんですよ あのもう本当大好きなので今ゲームもしてるからもうゲームも始めようかなって思います、まあ、エディがねさすがもう黒黒いっていうか白くなっちゃったから今やりたいキャラはもう主人公のリーナちゃんがえでもちょっと考えようかなでもめっちゃめっちゃやばいはいということであとは8番にいきたいと思いますこれはねこれはね絶対みんな知ってると思うんだけど 僕は友達が少ないというアニメがありましたよねいやーこれも懐かしい実はねコスプレしたことあるんですよ初めて日本に来た時にイベントに行ってせなちゃんのコスプレしましたパパンちょっとねその時はちょっと戻って本当もうニクってな感じしてたんですよねあ バージやっぱりどこかでちょちょちょちょっとエロい目線とかキャラクターがあるからそれで逆にねめっちゃめっちゃ楽しかったんですよ見るではい4番目はねなんか全然決められなくて5番目は超ビッグタイトルなんですけどガンズわあガンズはねアニメよりがやっぱり漫画を読むの方がちょっとエロいシーンがめっちゃ出てくるんですけどその時はねやっぱりキャラクターってさ結構日本人っぽく くって書いてるじゃんななんでわからないけど普通のアニメとか漫画は目が大きいから何人かどうかは、まあ、そこまで想像ができないんだけどダンスねはっきりしててバイオレンスがめちゃめちゃ多いからちょっと見るかちょっと難しかったんですね個人的にはでも結構もう見えるカットな感じしてるからちょっとねなんかセクシーシーンがあったから まあ、ずっとドキドキされるアニメだなって思ったという同じくその後はね一気倒選と天井レンゲが超大好きだったでその時がね格闘技イタリアでやってたからだいぶ若かったんですね16歳ぐらい昔は雑誌で CD を載ってでその CD の中でいろんなアニメ載せたんですよでただに字幕がなかったから <laughs> もう普通のユニフームで見てた 何が言ってもわからんけどフレンチはイタリアも放送されたことがあるでそこから意気投然をしてなんかその戦中女が超大好きそういうバートルシーンが大好きででいろんなキャラって選べられるんだけど一等戦の場合だったらみんな上司上司がやっぱりメインですよねで天井天芸は男性と女性も超かっこいいで2人はちょっと全然違うんだけど全く 思います4番目 ってでそれぞれキャラクターは全然違うめっちゃエロいんだけどめっちゃめっちゃ笑うんですよね今までこんなに笑ったことないアニメです第3は High School of Death ラスパンツラスおっぱいうわーたまらなくて残念ですけどこのアニメが終わってない終わってないからそそれだけがでももう作品としても最高だったなので絶対1回ね見てほしいなと思いますっていうか私の好きなキャラクターはさやちゃんですあさやちゃんのこめっちゃやりたいめっちゃやりたいめっちゃやりたいめっちゃやりたいというかそういうスリープパンツもね てください着るだけではねちょっとデザインがめっちゃ変わってるんですよねで戦う時のシーンもデザインとかその場所っていうかすげえ細かくで書いてるからそれも見るが好きだったしであとはジャラッパ関係の話が面白いだからちょっと、ま長めっていうか24エピソードぐらいあってたんですけど一番最初の12エピソードを見てもやめないで p a n t y and the stocking white gutter belt パンチャンパストパンストが超最高超最高これは日本のアニメなのって聞かれるんですけどそれは日本のアニメでございますなぜというとこのアニメはねやっぱり他のアニメと違って全然違う全部は違うまずはデザインこのデザインキャラクターはアメリカっぽくはアワーさんのアメリカっぽくは知ってる誰でも見れるアニメなんですけどコメディがね 彼女たちは変身するときに超アニメーションが綺麗すっげえ綺麗な感じが出てるのはやばい好きって思ってでそこからそのアニメは人気ネットで大人気になってたんですけど本当にこの音楽だけは超かっこいいたまらねえなって思うで15歳ぐらいストッキングのコスプレしましたやっぱりねその時はねストッキングの方だったね私ロリ りを考えて作ってるアニメーションがたくさんあるので映画とかそういうエッチを入れるパーツが難しいんですよストーリーとデザインのバランスその興味を持つのことはね難しいと思うだっておっぱいだけを大きくすればいいんじゃんでそれで終わりでもちゃんとストーリーを考えてそれが盛り上がることが一番大変だと思うのですごくそれに関してはエッチアニメが好きだなって思います